あの交差点でみんながもしスキープをしてもしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたらもしもあの街のどこかでチャンスをつかみたいのならまだ泣くのには早いよねただ前に進むしかないわ しまえばいいの全然しないのつまらないでしょヘッドホンかけてリズムに乗せてウェイウェイ開けて私の道をポンポン進むいろいろなことどんどん来てるあなたの気持ちワイワイ捨てる